Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Čia Tiško kanaliukas ir mūsų šeštoji laida YouTube kanale. Šiandien, kaip minėjome aną kartą, plėsime žodyną. Aiškinsime, kas yra gematrija, kodėl anksčiau žmonės tikėjo, kad skaičiai susideda iš raidžių ir e, kas buvo pirma – višta ar kiaušinis. Pradėkime nuo pradžių. Ko gero, nenustepsite sužinoję, kad dabartiniai skaičiai, tokie kokiais jūs mes naudojame šiandien, egzistavo ne visada. Jie atsirado tik tai septintame mūsų eros amžiuje, o iki tol žmonės skaičiavo naudojami raides. Ir labai puikus to pavyzdys yra būtent romėniški skaičiai, kurie ir susideda iš raidžių. Na, net ir šiandien mes dar kartais vietoj skaičių naudojame raides. Taigi, pakalbėkime, koksgi yra ryšys tarp skaičių ir raidžių. Apie tai aiškina labai nuostabus senovinis mokymas, vadinamas gematrija. Gematrija teigia, kad kiekviena raidė turi savo dvasinį užpildą. Ir tas dvasinis užpildas tam tikrą prasme neatsiemas nuo skaitinio užpildo. Paimkime pavyzdžiui hebrajų kalbą. Pirmasis hebrajų abecelės raidės. Pati pirmoji hebrajų abecelės raidė yra raidė alef raidė alef reiškia vienį. Tai reiškia, kad ji yra vieneto simbolis. Antroji hebrajo becelės raidė yra bet. Bet yra priešybių simbolis. Pliuso ir minuso, vyriškos ir moteriškos jėgos. Ir tai būtų dvejeto atitikmo. Trečioji hebrajo becelės raidė yra gimel. Gimel tai yra harmonijos simbolis. Na, viską galima būtų pavaizduoti trikampiu. Viename trikampio kampe apačioje yra minusas, kitame pliusas, o viršuje tas abi priešybės vienijanti jėga. Iš to gaunasi trejybė arba trejeto simbolis. Štai matote, kiekviena raidė turi savo ir skaitinį krūvį, ir dvasinį krūvį. O kai iš raidžių susideda žodis, gaunasi dar kitoks dvasinis darinys. Todėl žodžiai kalboje yra be galo svarbu. Na, o dabar pasiaiškinkime tai, dėl ko žmonės tūkstančius metų laužė galvas ir vis dar laužo. Kasgi buvo pirma – višta ar kiaušinis? Ogi nei višta, nei kiaušinis. Pirma, kaip rašo Evangelija pagal Joną arba Senasis testamentas, buvo žodis. O už žodžio slypi samprata. Taigi, kai atsiranda suvokimas, kai atsiranda žodis, atsiranda ir realybėje egzistuojantis objektas, ar tai būtų višta, ar tai būtų kiaušinis. Štai ir prieėmė prie didžiosios visatos paslapties, kad visų pirma buvo sąmonė, iš kurios kilo žodis, o iš žodžio susiformavo mūsų realybė. Tam labai daug dėmesio skiriama ir Michaelio metode. Ir vienas iš rekomenduojamų skaitinių tai yra Roberto Lansos knyga Biocentrizmas, kuriame, kurioje kaip tik daug labai pasakojama apie šį procesą, kaip susikuria mūsų realybė. Na, o kitoje mūsų laidoje kalbėsime apie tai, kodėlgi yra svarbu mokytis užsienio kalbų. Kad mokydamėsi užsienio kalbos mes ne tik išmokstame naujų žodžių, įgyjame gebėjimą susišnekėti su kitomis tautomis, bet ir įgyjame visai kitokį suvokimą, atsiskleidžia visai kitokią pasaulio realybę. Tiek šį kartą. Žiūrėkite, mokykitės, bandykite ir jums pavyks.